spin 저 이스라엘 너를 머리 저 플라우디 아스피노 우와 저 플랑세니 앞지 볼락노 Plaća opirulatnoj Neću groza opitru hetruma A still see. Домой Шахи, Норы Модин, Туфла Оди, Аспино Уо, Туфла Мсейни, Апчи Полатно, Блача, Апиланой. Домой Шахи, Норы Модин, Туфла Оди, Аспино Уо, A terni, a cipu larno, Placat api sensu in magu, In nie aso, A reptalis prosit, To calis naio, Absursur in minia burs, A reptalis prosit, Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da